Magandang araw Pilipinas. Nandito naman tayo sa George R. Vlogs. Mga kababayan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe lang po, paki-like at saka paki-share ang video ito sa mga kababayan natin saan man sa mundo. Mga kababayan, another balita po. Anim na senatorial bills in Dorson ng League of Provinces tingnan na po natin kung sino po yung mga inendorso po ng League of Provinces. Mga kababayan, ayon po sa Philippine Star ngayon, April 14. Anim na kandidato pagkasinador ang official ng inendorso ng League of Provinces of the Philippines or LPP batas survey na isinagawa ng grupo mula pa noong December 2021 ayon kay uh, ah, LPP President uh, Governor Presbitero Velasco Jr. Kabilang sa mga napiling suportahan ng grupo ang mga sumusunod na senatorial candidates. Scudero Gatsalian, Villanueva, Mig Suberi, Mark Villar at saka si Deputy Speaker Loren Rigarda, mga kabayan. Ani Velasco, nagkasundo ang 81 e gobernador na membro ng LPP na magsagawa ng survey upang kilatisin at pumili ng mga senatorial candidates na may naiambag at may malaki pang may tutulong sa mga lalawigan. Anim na kandidato ang napili batay sa resulta ng survey na inilabas lamang ngayong Abril, mga kabayan. Ulitin ko po, anim na senatorial candidates ang inendorso po ng League of Provinces. Sabi po ni Velasco, nagkasundo or sa ilalim ng LPP members, sinabi ni Velasco na kailangan ng mga gobernador ang kalyado sa Senado upang isulong ang kanilang legislative agenda at ipagpatuloy ang mga nasis nasimulan tungo sa fiscal at local autonomy ng local government units. Lubos namang nagpapasalamat si National Nationalist People's Coalition Senatorial Candidate Lauren Rigarda na siya ay napabilang sa anim na senatorials na suportahan ng LPP at ang 81 gobernador na kasapi sa Liga. Kamakailan ay endorse ni Paolo Duterte si Ligarda matapos purihin ang kanyang karnasan at mahabang serbisyo publiko. Ayon po sa Pangulo, karapat dapat ibalik si Ligarda sa Senado dahil marami pa daw niyang siyang matutulungan Pilipino. Inendorso rin si Ligarda ng TUCP or Trade Union Congress of the Philippines at iba't ibang Mayors League sa bansa. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po sa bahayag ni Attorney Vic Rodriguez na tigilan na ang panlilang Attorney Vic Rodriguez kay Robredo ayon po sa balita ng Maharlika TV mga kabayan, tinawag na desipsyon o panlilang ang tagapagsalita ni Presidential Frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na si Attorney Victor Rodriguez ang aligasyon ni Opposition Standard Bearer Vice President Lini Robredo na ang kampo ni BBM ang sa likod ng Peking 6 video ng kanyang panganay na anak na si Aika, mga kabayan. Pinagbibintangan po si BBM na siya po ang source ng naturang 6 video mga kabayan. Sa statement sinabi ni Rodriguez na ang net trust rating ni Marcos na 53% ang nagtulak sa kanila na ipagpatuloy ang posibigong pangangamba niya kasi po ni kailanman hindi po naging negative campaigning ang ginawa ni BBM kundi puro positive campaigning po. Kaya marami po ang sumusuporta kay BBM dahil ang kanyang mga katunggali ay pilit na pinabagsak. Ito na pinabagsak si PBM Biro dahil sa paninira sa kanya, mga kababayan, na hindi kumubra ang negative campaigning ng Tiglawan. Ang, ang sabi ko dito, sa balita, Mrs. Robredo on her yellow crew can no longer deceive the Philippine Filipino people as we have all been awakened from their propaganda of lies, falsehood, and politics of sityon sa Advan Rodriguez na tila iniiwasan itong tukuyin ni Ciro Brito bilang vice presidente. In the spirit of love, I admonish you not to pass us your brand of fake, hateful, negative, and Gather Politics. Pahayag pa ni Rodriguez patungkol kay Robredo. Kasabay ang pagsasabi, enough of your deceptions. Yan po ang pahayag ni Attorney Rodriguez. Una nang tinawag ni Robredo ang kampo ni Marcos na umano'y source. po, ang smear campaign laban kay Aika. Ang nakakatandang Robredo ay malayong pangalawa sa Uniting member na si Marcos batay sa pinakahuling presidential survey. Ito po naman ang, ang lagi po agwat ni BBM sa pangalawang sa kanyang pangalawang kalaban na si Robredo mga kabayan. So sa palagay ko ha, ah, sa aking opinion lang, hindi na po nila kayang habulin pa ang numero ng BBM dahil na po na sunod-sunod na ng mga survey ng BBM ay napakataas po ng agwat. Kaya ang gawin lang natin mga kabayan na kayo maging mapagmatyag, ipagpatuloy mo natin ang ating inumpisahan kung ano po ang ating inumpisahan na pangungumpanya para kay BBM para siya ang maging, magiging 17th President sa bansang Pilipinas ay ipagpatuloy lang po natin maging mapagmatyag po tayo. Presidential Frontrunner Bongbong Marcos has based his campaign solely on his call for unity anchored on the strengths and merits of this vision and platform for the future of our country. Ito po yan. Ang palaging binibigkas po, BBM mga kabayan ay pagkakaisa. Pagkakaisa ng bansang Pilipino, pagkakaisa ng bawat Pilipino at palakasin, pagandahin ng or ang buhay ng bawat Pilipino mga kabayan dahil magigit naman natin lubog na lubog na po tayo sa utang ang dahil na po sa mga farmers na internet farmers po napakataas ang mabuno napakamura ang kanilang produkto internet ang dami na pong gumagamit ng internet sa Pilipinas clear nagigit natin na napaka slow pa rin ang internet at saka brownouts po still up to this time, we are still experiencing brownouts na dapat po ay pala continuous po ang electricity dahil sa mga negosyo, sa mga nag-aaral at iba pa na nangangailangan po ng kuryente mga kabayan. Kaya yung suporta na binibigay natin kay BBM ay tuloy-tuloy lang po. Huwag tayong maging manlamig magbago sa ating mga ginagawa simula po nung inumpisa natin ang ganitong uh, ah, pangungumpanya para kay BBM mga kabayan. Yun po ang balita mga kabayan. So hanggang sa muli, George R. Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe po, mag-like, mag-comment at saka i-share ang video nito para sa mga kabayan natin po na wala pong na hindi po nakakapanood or nakakarinig sa video ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Again, George Sir Vlogs.